Saya berbalik Direktur Seru ini saya mau, mau kasih info kalau Surabaya kota Surabaya macet total sahabat-sahabat ini daerah Mulyo sahabat-sahabat ini yang menuju tol sahabat-sahabat yang menuju tol jalannya lancar sahabat-sahabat jalannya masih macet sahabat-sahabat Thank you. ini jalannya yang menuju ke arah Simo Manunggal sahabat-sahabat yang macet ini sahabat-sahabat jalannya